Сайн байна уу? Оюунлаг Монголыг хамтдаа бид яриатай нэгдүгээр сувглээс хар хүнцгийн ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийнхаа дугаарт бид за өнгөрсөн дугаарт өгч байсан хурам чимээхийн талаар үргэлжлэлийг мэдээллийг та бүхэнд өргөжлөлөө хүргэх болно. Өдрийн мэндийн эмчээ. За өдрийн мэндийн та бүхэнд тэгээ өнөөдөр бол сайхан мэдээлэл. Сайхан ч явахтай нэлээд сонин сонин мэдээллүүдтэй байж байгаа. Өдрөч юм дээр явах хэрэгтэй байсан. Цаг технологи болцсон олдсонгүй та өдөр одоо өнөөдөр мэдээлэл хэл болж байгаа шүү байна. Бид ярилцлагынхаа эхэнд э, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болоод нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргаж байгаа эрүүл мэндтэй холбоотой за эм эмчилгээтэй холбоотой сүүлийн мэдээллийг үзэгчдэд хүргэдэг. Энэ удаагийн мэдээлэл ямар мэдээлэл хөр вэ? Одоо дахиад Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын аларт гэдэг аларм төвшөлт юм дэлгэцлээ. Тэгээд энэ ч тоон гараад 4 сар дуусаад байхад дөрөвдөг доо олчлаа шүү дээ. Өнгөрсөн жил хичин тэр э, айхтар аларм нэг 6 удаа л гарсан шүү дээ. Хамгийн сүүлд 12 сар дуусаа гараал сиропны тухай гараал тэгэл дууссан байхгүй. Энэ он гараал дөрв болчлоо. Тэгээд дөрөвдөх нь одоо тэр нөгөө дэлхийн деважин гэл нэг хитэн газар байдаг шүү дээ. Одоо Пацифик гэд номхон талаа догоо харлууд. За энэ айлпи нороо Швейцар гэл нэг энэ хитэн газар л байдаг шүү дээ. Дэлхийн деважин. Тэгэхээр нэг деважинд нь одоо тийм мохай илэрсэн л байна. Тэр нь тэр <coughs> машаалын арлууд хамгийн гоё арлууд шүү дээ. Тэнд одоо нөгөө хүүхдийн сироп илэрчээ. Гэхдээ яг тэр эдгэхийн тэр төрүүчийн аларм гарч ирсэн нас Орос найрлагаараа өөр байна гэдэг чинь. Тэгэхээр чи энэ хүүхдийн ханиадны сироп бол ерөөсө янз янзаар таарсан юм байна өө. Одоо тэнд очиж илэрнэ гэхээр ч одоо хөөхт тэр хөөхтүүдээ аваад энэ гайгүй чадaltaй аялж олж хийдэг энэ Европын соёлтой төрөлч бүгд л тийш явдсан шүү дээ. Пацифик арал гэл арлуу Пацифик лэгдэж томхон дулаа Пацифик гэл бүгд л амнаас ам дамжуулал ярьдэн шүү дээ. Тийм тийм хэрэгс. Тэгээ одоо жуулчлал эдрээс салбарт хичнээн л муухан нөлөөтэй байдаг шүү. Нэг тийм аларм гарлаа. Тэгээ ерөөсө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ер нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын том том програмуудтай нийлээд ингээд их том юм хийхэр шичлэлтэй яг бол энэ уран чимтэд тэмцэгтвч Америк нэгдсэн улстай дэжт холдогно. Тэгээд тэр Америк нэгдсэн улсад өөрт нь амар юм дэгдээсээ ч одоо спо бүчгнатал ах шиг би энийг яг тэр аа ёо ярахаараа яри уран чимтэй ийм үргэлжлэлийг ярих тарай тодорлоод ярих гэж бодож чинь юу болоод байна гэж ирсэн. Гэсэн ийм л бодогдохоор л мэдээлүүд явчаа тэгээд ядчихад тэр Америкт одоо ингээд шуугаад өдөөчд хураагддаг юм. Манай тархацсан юм шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо би ярихаас өөр арга байхгүй. Маш их дайсан дууд тэрийг ойлгож байгаа. Гэхдээ одгөр Лютерэ үндсэн зорилго бол өөрсдөө өөргийг л биелүүлж байгаа байхгүй юу? Зорилго тавьсан ерөөсөө байхгүй битэртэй тэмцдэг чумсууд биш тусгай ангийн тэмцэтгэл юм байгаа тэр том том агентгүй тэмцэтгэл юм байгаа зэрүүл юм юм тэр битэр бол тэр юу болоод байна дэлхий дээр юу болоод байна манай дэндээс холбогдох юм байна уу байх нөхцөл тийм э, юу байна уугүй юу тийм эрсдэл байна уугүй юу гэдгийг л мэдээл хүргэхэд байгаа шүү тэр мэдээл хүргээл үнэлж хоёр хоёр үгтэй одоо бүр маш сайн нэгтэлж ойлгож ухамсарлаж байгаас нэг л мэдээ сонсчихор зүгээр элдвэр гүтгээл доромжлоод ингээл дайраал довтлол ингэдэж штэ энэ оромч юм их тэр хөл мэдэн штэ тэр учраас дахин тэгэл тэр бол зүгээр мэдээлж л байгаа ус тайр цаараг юм хөөдөлт аа за тэгэхээр бид өмнөх дугаартаа хятадд нэгдсэн вирусын талаар шинэ вирусын талаар мэдээлэл хүргэжсэн ингийн нэгэн ханиадтай төстэй одоо шинж тэмдгүүдтэй илэрдэгэ гэдээ ярьжсэн хурам жимний талаар ярихаасаа өмнө та бас энэ вирусын талаарх сүүлийн үеийн мэдээллийг өгөөч. Ягаад тэгэхээр одоо бол Монголд бол яг ханиадны үйлрэл одоо арай өнгөрцөн. Гэхдээ бол одоо бол ханиад бага насны хүүхдүүдийн дунд томчуудын дунд нөлөөдгөө байгаад байна. Өндөр халуурдаг. За өөр ямар нэгэн шинж тэмдэггүй энгийн ханиадтай төстэй мөртлөө нэлээ өндөр хэмжээнд халуурдаг ийм одоо ханиадны төрөл байгаад байна л да. Энэ одоо яг л үзэгчдийн асуултаа л тийм чи над ч гэсэн ийм л асуулт ирээд байгаа яг гэвэл ханиа дүрэл тэгэл эргээл гэртээ гараал дахиж үрэл эмгэлт очоод мэддэг эмгэлт нь ороо олтгооч байсан. Ийм л нөхцөлд орчлоо тэгэл нөгөө хэдэн эмчнэр яах юм бэ бид нэр нөгөө хүчтэй аим нь хуурамчлахаар үйлчлэхгүй байгаа байхгүй. Чирээс шууд холбоотой биш. Одоо сүүлийн үед энэ орнууд гараад байгаа энэ ажил төрлийн ханиа төрөл эргэж уцаал ханиа төрөл эргэж уцаал ингээд байгаа юм чи Европт ерөөс тэлэхгүй байна шүү дээ. Зүгээр нотлохоотой баталгаатай мэдээлэл. Гэтэр чи хоорон чим чи Европт харьцангуй айхтар өндөр хяналттай болох байхгүй юм л. Тэр бас 0.12 гүн уу 3 гүн нэг хөө хөрөхгүй юм биш шүү дээ. Гэтэл энэ ханиад маниа том ууын юмнууд гэж хоорон чим дэлхийн дунд чинь 10 болцсон. Тэгээ Аз Аз өмнөд Аз гэхээр 40-тай болоо явждаг зарим орн тэрнээс их гисэн байна шүү дээ. Одоо миний баримтаар бол 70% өртсөн баг шиг байна манай Монголд. Тэгэхээр тэр нэг гурван юм дээр л ярьсан шүү дээ тэр төрөөч э, ингээ цоорл дээр аллегетик гэдэг байж энэ чинь өрөвсөл намдах өвчин намдах юм. Энэ энэ групп энэ групп төрч 40-од юм орж байгаа энэ төс дотор чинь Оросууд хяналт хийцэн байна лээ. Оросч айхтар штэ юм дээр. Эмнэлгээ суур эмнэлэг бол сайн штэ. Тэгээд 37 он бол болох юмаа гэсэн тагаар 3 юм дээр хассан. 3 юмных нь нэг нь өнөөдөр миний ярих гэж байгаа тэр. Тэр танай л За тэр байж. Тэгээ манайд бол одоо тийм хяналт шалгалт энэ төр хийцэн алга байна шүү дээ. Хитэн оромжлж байна. Хитэн одоо жишээлхэн эмнэл рецептээр олгож юм болох вэ гэдэг ийм юм гаргасан юм судалсан юм агент гэж байдаг гэсэн тэр нь одоо ажилт юм ажил юм тэр агент үнээр байгаа юм уу манай тийчэнд эргэлцэхэр л байгаа даа л да. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол маш өндөр хэмжээнд одоо ярих хэрэгтэй тэгээ охин авсан шиг байна их хурл яриад эхэлчлээ засаг газар яриад эхэлчлээ тэгээд э, хамгийн гол нь эрүүл мэндийн яам бас жоо ярьж ах шиг гэхдээ эрүүл мэндийн яам яриад явахгүй л яагаад гэвэл тэр энэ чи эрүүл мэндийн яамыг хянах ийм ажил хийж байгаа байхгүй тэгэхээр засгийн газар л ярих хэвээр засгийн газар агаад тэр нэг хөндлөнгөө агаад ч тийм чи эрүүл мэндийн салбартаа маргадаг тэр л ярих хэвээр ерөөсө нэгдсэн үндэсний байгууллага өгсөн чи үйл тэр Энэ юу юм бэ гэхээр хянаад ханиатны хуурамч юм байгаад байгаа байхгүй юу? Өрөвслээ эсрэг. Дор нь өрөвсүүлждэг, хоолой өрөвсүүлдэг, ууш өрөвсүүлдэг, амьсгалын зам эрхтэн бүх эрхтнийг өрөвсүүлждэг. Тоолоо нь очих гэдэг аргагүй эрхэн төрөнд удаал очдог. Эм өгөөл байдаг, антибиотик бас хуурамч. Антибиотик хийгээл байдаг, хийгээл байдаг. Нэг тур цуур хотлаа нэг нүд уурсан гайг боллоо гэж гараал байхгүй. Тэгэхээр нөгөө цаад ням бактери нь устгах чадахгүй байгаа байхгүй энэ хийж байгаа эмчилгээ. Гэхдээ ч чадахгүй байхад ч эмчлэр яах юм бэ? Яста толгоогоо маячхаас л өөр арга байхгүй шүү дээ. Урд юм уу яад юусэн. Гэхдээ нэрийг л ааш дээр эмчлэрч байдаг л аргаараа мөр байдаг тариг толгоогоо ажилуулад муугүй эмчлэр шүү дээ манай эмч. Тэгт ч л дийлдэхгүй хэрэгэлээ тусаал эргэл тусаал. Тус тустай хүндэр тусч шүү. Энэ яаж юм гэхдээ нөгөө M нь үйлчлэхгүй болохоор а эдэсэс эдэс талбарт дамжтай шин цааш дарахад ирэх зүйтэй байр. Системээр барьчаад байна. Таван том систем гэж хэлсэн юм би. Энэ таван том систем гэж сөөрүүлчихэд байгаа байхгүй. Тэгэл уушиг найтгалаа бол баяртай шүү дээ. Өхлийн эрсдэлтэй ханаад гэдэг ба шүү дээ. B52 гэдэг бол ороод ирсэн юм байна. Гарцаа байхгүй. Би сулардаг, толтол халуурдаг, хоолой очих гэдэг B52 шүү дээ. Омикрон хэлний хөлбөр. Ийм байгаад байгаамаа. Тэг энийг бол ардан бол ойлгох юм шиг байлээ. Тэг одоо ойлголоо гэдэг яах юм бэ? Эмчнэр ойлгодог. Эмчнэр ойлголоо гэдэг яах юм бэ? Наад суур эмчилдэг эм нь болохгүй байгаад чи. Өөр яах вэ? Ямар ч арга байхгүй шүү дээ. За нэг ийм л хариулт өгөхөр байна та. За яагаад заавал ханиадны асуудлыг сүссэн бэ гэдгээр за өрөвслийн эсрэг эм өвчин амдаах эмнүүд одоо тэр бүрийн таниаданд үйлчилж чадахгүй маш олон удаагийн давтамжтай хэрглэж байна гэсэн үзэгчдийн асуултанд хариулт олгож одоо энэ асуултыг бид сая эмчээс тодруулсан юм аа. Бид өмнөх дугаартаа за өрөвслийн эсрэг эмийг хэрэглэхэд ямар эргэтийн системд одоо хуурамч эмийг шүү эргэтийн системд нөлөөлдөг талаар бид ярьсан. За энэ удаагийн дугаартаа за хуурамч эмийг удаан хугацаанд хэрэглээд байвал хүний бид яагаад тасал болдгийг бид нэрийг байнга хэрэглээд байвал эргээд одоо өвчин туссан ханиад өвчнд одоо ямар нэгэн үйлчлэл байдаггүй ма гэдэг асуудлын өрөөнд өнөөдөр бид ярилцах болно. Тэгэхээр үзэгчдээс маш олон төрлийн асуулт ирдэг. Ихэвчлэн сүүлийн үед асууж байгаа асуултнууд бол саяын энэ ханиадтай холбоотой асуултнууд байсан. За ханиадны юм антибиотикийг маш удаан хугацаанд хэрглэж гинэ бага насны хүүхэд. А гэсэн ч одоо хэсэг хугацаанд гайгүй болоод ахаал нөгөөтгөө хэрэглэх шаардлагатай болоод энэ антибиотикийн төрлийн имийг ингэж удаан хугацаанд хэрэглэж болох уу гэсэн асуултнууд маш их байгаад идэг л да. Тэгэхээр энэ нөгөө бидний өнөөдрийг ярих гээд байгаа а хуурам жимэнд дасал болвол яах вэ гэдэг сэдв рүү орж ийн гэж ойлгож байна. Энэ талаарх мэдээлэл эхлээд та авчих уу юу? Тэгээ тэгээд энэ төрөө чи одоо ингээд нэг хортой гэдэг имийг ярьсан байж байгаа. А хоргоо мөртлөө үйлчлэггүй гэдэг имийг ярьсан байгаа. Тэгээ одоо өнөөдөр шууд шууд л одоо тэр ерөөсөө тэр хор тав төр үүсгдэг өвчин үүсгдэг хам шинж бий болгодог. Эний тэрийг алхахтаа алхасаад ерөөсөө шууд хөлдөх гурав жинний тухай ярих гэж байна. Энэ бол одоо битэрийн цувралын оргил хэсэг. Гэтэ альфиатгийн тухай ярина. Чинь гурван группийг л дахин дахин давтаад хэлээд байгаа. Нэлгээдгийн групп, альфиатик тэгээд тэр малярын групп. Тэгээд маляр бол манай баах байгаа учраас тэрийг бол одоо ярихгүй зүгээр дараагийн удаа антибиотикийн тухай хэлээ өрөө ярих байх гэж байна. За тэр анальгетикийн тухай ярья өнөөдөр. Тэгээ анальгетик гэж юу юм бэ гэхээр анальгетик гэдэг чинь ерөөсөө л өрөвсөл өвдөлт ялангуяа өвдөлт намдах тийм л юм байгаа шүү дээ. Тэр юмнуудыг л аналитик гэдэг эмчийн заавар оруулагдав, эрц эвсвчгдэг, тэр хөтөл эмнэлэг дотор алгаа нөөе хүн төвдөлтөө өвдөлтийн шокнд орчих гэдэг эдлийн эмнэлгүүдээр аашка гэдэг та эмчнэр бол мэдчихлээ байгаа. Аашка цаачтай байж идэг, төлхөөр нь ерөнхий эмчтэй байж идэг. Ийм л эпэк. За ерөнхий нэр нь дандаа фенталин гэдэг нэрлэгдсэн байна. Фенталин олон янзтай альфа фенталин гэж байна, мега фенталин гэж байна, у фенталин гэдэг морфинтэй. Морфин байж энэ юм юм үүсдэг. За тэгээд энэ талын фентанил орчлаарай. Фентанилийн тухай ярих гэж анилгийн гэдэг шиг амталин. <laughs> Анилгэт гэлтэй. Фенталин фенталин гэж бас байгаа фетили гэж байгаа инстанил гэж инстанил гэж байгаа тэгээ фентанил. Ингээ бас дотроо төрлөөтэй байж. Тэг гол нь ерөнхий нэр нь э, тэр фентанилаар л явах хэрэгтэй. Тэгээд нэрлэгдсэн заримдаа МК фентанил гэдэг холбоо айл бүсгтэй ордолтой МК фентанил фентанил дандаа имлэг дээр байждаг, ашкад байждаг. Кодын хэрэгтэй мөгөө мө цаа яг код нь хэлчихье. За C 20 гэж байгаа. C 20 гэдэг ард нь H 28 гэдэг ард нь CH N 22 нөө 20 20 20 гэдэг. Ийм кодтай. Тийм юу. Эмчлэр бол орно автчихгүй. Тэгвэл сайн мэдчихэ. За энэ энэ фентани лийн үүсэн төв сонир байдаг шүү дээ. Энэ аан хаана үүссэн гэхээр аа э, Бэлгийн эрдэмтэн э, энэ одоо энэ мэдээ алдуулалт хаалгааны үеэр гээд хүчтэй өвдөлттэй үед өвдөлтийн шокнаас гарах ийм имийг хар тамхинаас э, синтетик маягаар гаргаж ирж болох юм байна гэдэг нээлтийг дэлхийд нээлт хийсэн. 1800 1960 оны юм яриад шүү дээ. Саяхны юм ярих гэдэг. За тэгтээ зэрэг өмнө нь тэр байгаагүй байсан. Гэхдээ яг хураагаар хэрэгэлдэг гэсэн. Шууд хардаа шууд опиум хэрэгэлдэг гэсэн байхгүй. Шууд л байрлаас тэгэл мэдээ алдвал асцлогч гэсэн одоо опноор л мэдээ алдвал тэгэл одоо байгаа ч гэсэн опноор л алцтай юм. Имлгийн кодор юм. Тийм л юмнууд байдаг шүү дээ. Мөрдүүлэл болоо нохоо өнөрт үлдээжтэй ашиг зөв сонирхолтой хэлчихэд нөгөө мөр хогс нохоо гэдэг эрэгч нохоонууд байдаг. Цагдаагийн газархаа. Тэр нэг юм ингээ өнөртүүлчихэд тэгээд хардаа бичдэг ирдэг дээ. Тэр чи яад вөхө фентанил уусмал тэр юу хийцэн, юу тусаацсан байдаг байхгүй юу? Нэг энгийн юм тусаацсан байдаг маа юу тусаад үлээтэй. Тэгээд тусаачдаг. Тэгээд тэрийгэ шингэж чадна юм шингэж чад нөртүүлчтэй зэрэг хар тамхи татсан юм уу, хар тамхи хэргэлсэн байнга хэргэлдэг хар тамхи агуулж байгаа дорн байдаг. Тийм байгаа. Тийм. Тэгэхээр тэр бол ингээд жоохон жоохон жоохон жоохон хольц хийгээд ингээд яваад байдаг юм л учраас утгатай. Ийм юм байдэ тийм. Үндсэндээ таны илүү үндсэндээ хар тамхи гэдээ ойлгочих шүү дээ, тийм ээ. Анх хар тамхи байсан, дараа нь тэрийг синтетик маягаар хиймэл хар тамхи гаргаж ирсэн байх нь бэлгийн эрдэнд нээсэн байх. Тэгээ тэрнээс жоохош удаагүй тэгээд дэлхийгээр тарцсан гайхамшиг болсон. Тэр чинь ерөөсөө заавал хардам хэрэг байхгүй, хардам хэрэглэхэд жардам гэхний үйлдвэрлэл хардамхны тархалтыг дэмжиж байгаа юм шиг ийм утга цаагаараа гараад байдаг. Агуулга нь өөрсдөө хиймийн аргаар гаргаад ирэхтэй зэрэг хардамхны юу хэрэг байхгүй зүгээр тэндээс опиум аваад тэгэл ингээл хийдэг юм л опиум хиймэл опиум. Ингээ гаргаад энэ чинь ерөөс эмлэх төрн даргалтаараа тараад улс орн бүгд энийг хэрэгэлдэг болсон юм төгт. За гэтэл э оны сүүлчээр ялангуяа энэ 2000 он гараад гарсан эхэнд шин фентанил гарч ирсэн. Энэ хятас гарсан. Одоо түүхэн эдэн хятас гэж хэлээд байгаа нь яг тэр ургамланд биш хятад хонхоо гэд гарсан байна да. Хонхоогийн герой гэдэг угаасаа хятад тэрийг фентанилийг тэр таблет байдаг нь байд юм оноодаг байд юм уу тэрийг цагаан нутаг аваад дээр нь опиумент байгаа ш тэртээ тэр өдөр фентанил цагаан нутаг жоод дээр нь хероин нэмсэн байна. Эцгэрч ерөөсөн үндсэндээ халтан гарч байгаа байхгүй. Тэр фентанил нэр нь хэвээрээ ингээд нэр нь хэвээрээ явтахтай зэрэг ерөөсөө эмчийн заавартай эмчийн рецепттэй зөвшөөрөлтөө өрөөлөв. Зөвшөөрөлтөө пентанил гэдэг юмар л ингээл тарцсан байгаа байхгүй. Тэгээд энийг э, дэлхийд даяараа мэднэ, тэрийг хэрэгэлдэг хөмсүүд мэднэ, хятадын цагаан нэртэй манарчтай ожаа цагаан л гэж хэлээ. Трэш олд гэдэг тэгж орчлос. Трэш олд гэдэг чинь одоо фрэш олд яг орчуулгаараа бол тийм л юм байл шүү дээ China Fresh бол тэгэхээр Оросууд Fresh-ка. Тэр ялангуяа Орос хамгийн их тархсан бүрээд тэр цөөрөө их тархсан юм билээ. За энэ яагаад тэгээд хортой хортой шинж нэгсээ явчих вэ гэхээр энэ чинь фентанилд тэр опиум ийм л опиумын дооз чи хэмжээтэй байдаг. Тэг 15 мг-аас ахвал тэгэл үсттэй хор улаа явждаг. Морфин 2 гэж бодлоо. Чүхэн дооз байдаг байхгүй. Тэгстэл мэдээ алдуулаа гэдэг. Мэдрэхий мэдрэхгүй болгож байгаа. Энэний процесс нь хэлэхэд ойлгогдно л доо. Тэрийг татхаар байд юм, өндөртгөр байд юм уу, ухтан зэрэг яах вэ гэхээр тэр өвдөлт өрөвсөл байгаад байдаг. Одоо ясна хурцсан хүн гэд ясна э, эргээд эвлэхгүй шүү ясны хурлаас болоод мэдрэлт нь айхтар том зохилт өгөө. Тэгээд э, тэр рецептор гэж би нэг зөндөө хэлдэг. Рецепторыг сүүл үед би босго гэж орчуулдаг. Босго яг тэр босгоноос давчих гээд байдаг. Давчхал юм бол өвдөлтийн шоконд ороод цаашаа баяртай шүү. Тэр тэр өвдөлтийн шоконд оруулахгүй Орос ёо Германод Abkommen гэж орчуулсан байна лээ. Пункт Abkommen гэдэг чинь яг тэр цэгийг хэлээд байгаа байхгүй Грэнц гэж байна. Фрэш Грэнц гэж бичсэн байна. Шмерц Грэнц гэж бичсэн байна. Тэгэхээр яг тэр яг тэр цэг одоо яг эрт дотор байхгүй Яг тэр рецепторыг давах юм бол эсвэл өхөн эсвэл шоконд оролт хийх юм болно л гэдэг юм байна. За тэр тэрийг л одоо босго гэж ингэж хэлээ л хаалта би. Тэгээ тэр босгыг л давуулчихгүй тул хэрэгэлдэх байхгүй морфин өндөр дозын данэл энэ юмнууд чинь. Тэгээ энэ юм чинь яг хатуу хяналтаар л хэрэглэн л дээ. Тэгэл тэрний дооц гэдэг За тэгэхээр энэ тооцтой, энэ хэмжээтэй, энэ хатуу хяналтын дээр яг героин нэмэт ингээд э, дэлхээр тарч ба ямар ч нэг улсад л тарсан байна. Европт болохоор байхгүй. Тэгээ хоцрогдсонгүй орнуудад Аз Африкийн орнууд, Өмнөд Азийн орнуудад маш их тархсан байт юм байна. Энэ яагаад гэж юм гэхээр хероин нэмэт, фентанил дээр хероин нэмэт маш хямдан нэр хэмжээгээр худалддаг ап ап сүлжээ. Ийм нэг гарт орцсон. Тэгээд Америкт бол ерөөсөн тэрийг чи үндсэндээ допинг штэ. Америкт бол үндсэндээ хаттай цагааныг үл зүгээр уцтай болов. Хүүхд чамааг уцтай болов. Уцтай л авчдаг тэрээр авчираад өгдөг мөг авт. Ийм л юм болцсон. Зүгээр энгийн болцсон. Аа эвчин зөвшөөрөлтэй. Гэтэл доозын хэн ч шалгах чаггүй л байхгүй. Өнөөдөр өнөө. Тэгэл Америк чинь одоо тэр төвөн шалгаад генетхэн дооз нь хитцсэн байна. Дотор нь өөр бодис орцсон байна гэдгийг нэ гэж илрүүлэл ирээд байсан чинь ханогийн херайн гэсэн. Фентанил ч херайн ордгоо байхгүй зөвхөн опиум. Гэтэл очиад херайн оруулаад тэгээд ингээ үндсэндээ эмчийн зөвшөөрлөөр эмчийн рецептээр хар тамиг татсан. Эмчийн зөвшөөрлөөр зөвшөөрлөөр допинг хэрэгжилж ял гэсэн ийм л болж байна. Ийм ийм юм л боллоо тэгээд а нэг акц акцгээ л Америкийн нэгдсэн улс нэг акцаар 900 сая хураасан гэж. Тэгэж тэр юм гэсэн үгтэй. Гэхдээ чи хичнээн акц явах туу яаж хураах вэ? Чир аимшигтай тарсан байгаа хгүй үйлдвэрлэх газар нь тодорхой олцов хитэдэн том концерн байж тийм шүү дээ Мексик. Гэхдээ Мексик руу чи ямар ч аргаар орох тэр том том хэр метр барьцсан тэр ч хамаагүй ш нөлөөлөхгүй ш оруулах арга нь тэднийг ч оруулах арга нарийн байна. Тэгээд энэ чин зөвшөөрлөлтөд эм гэж нэрлэгдэг хуурамч нь гэж хэн ч хэлж байгаагүй. Одоо бол тэгээ хуурамч мэдтсэн та одоо энтэй болох тэмцэл. Мэдээж энэ бол маш их том хэмжээний өндөр хэмжээний тэмцэл явагдах байх л гэж ойлгож байна. Яагаад гэвэл энэ ийм төрлийн аймаг бизнес чинь дандаа томчуудын гартаа ээждэг. Тийм учраас энийг байн зарлж ижил бусдагт байхдаа бодвол одоо гэдэг чинь бодчих. За нэг юм. Энэ хурамчмын бизнес бол хөгжил буруу улс орнуудад ер нь хөвчлэн өргөн хүрээтэй тархсан байдаг юм болов уу гэж харагддаг. Тэгэхээр манай улсын хувьд өвчин намдах эмний хэрэглээ өндөртэй улс орнуудын тоонд орох болов гэж боддгийа. Тэгэхээр Өнөөдөр бид дурын эмийн сандаа ороод а ямар нэгэн өвчин амдах эмний нэр хэлэхэд надаас ямар нэгэн байдлаар эмчийн одоо зөвшөөрлийн рецепт нэхгүйгээр надаа өвчин намдаах имийг бол худалдаалдаг тийм ээ. Тэгэхээр бид өмнөх дугаартаа бас ярьж ирсэн бүх өвчин намдаах имэнд тодорхой хэмжээгээр одоо бидний өнөөдөр яриад байгаа энэ цагаан нутаг одоо хар тамхины хольц байдгаа гэж тийм учраас одоо мэдрэлт нөлөөлж хоромхон хугацаанд хүний өвдөлт өвчин намддаг гэж тэрэрний хурамч өвчин намдах имийг удаан хугацаанд хэрэглүүл за хүний дотор эрхтэн за мэдрэл сэтгхүйд ер нь ямар өөрчлөлтийг бий болгодог вэ? Тэгээ тэгээ чаа энэний араас чинь хоёр том бүлэг асуудал гарч ирж байна л да. Тэгээ хүний биед ямар нөлөө үзүүлэх үе яах үе их хүү зарних уу. Энэ асуудлаа дараа нь тийм юм татаад яваа залуусыг гаднаас нь хараад мэдэх боломж байгаа ёо танихдгүй гэдэг ийм том асуудал гарч ирж байгаа байхгүй эцэгчүүд юм. Нууш гэдэг чинь дээд зэргээр нуун хэд шилэхгүй шүү эцэгчүүд мэддгөө байхгүй дэрэг. Тэгэхээр мэдэх тийм шинж байна уу? Гаднаас нь хараад мэдэх шинж байна уу? Гэвэл байгаа. Энийг л одоо өнөөдөр болно хэлье гэж бодсодог цаг амжихны үе. За, фентанил уусан хүүхдүүд залуучууд ямар шинж тэмдэг илэрх вэ гэхээр эхлээл тарих мэдрэл. Тэгэхээр туу мэдрэлийн системийг бол хөгжөөдөг, унтуулдаг биш. Хөгжөөдөг байхгүй юу? Э ингэ итгэвчүүлчдэг. Тоф дофамин гэдэг тийм нөгөө ад шаргалын таван дархлаа дотор орсон нэг нь байж дээ. Маш гэрчэн, маш маш их нэг тийм юм гаргаж ирээд эфорд ордог байхгүй. Эфор гэж би зөндөө ярьсан. Хагас салзуурал. Хагас салзууралд орцдог байхгүй. Ахиу хаваагаад ирэхээр тэгэхээр одоо бөхөр бодоход амар хүчтэй болол дайраал довтлоо ер усын хөдөлгөөн хийгээл ингээл л ерс анд шахахгүй шүү дээ. Анд шахахгүй байлээ байхгүй шүү дээ гэж би ямар мэдвэ ш. Тэгээд хаа энэ сая энэ юмнуудыг уншаад авч ерөөсө амтшгүй шинждэг төгөөд байл ш. Тэгэхээр хагас гал зуралд ордог. А бусад биологийн эрхтнүүдийн болохоор мэдрэлийн энэ сэргээгээд биологийн эрхтнүүдийг болохоор унтаа байдалд оруулчихдаг. Ийм аюултай. Ерөөсөө ийм аюултай. Суцныг өрүүлцэх хөдөлгөөнийг багсах чинь а дараагийн систем амьсгалын замын системийг амьсгалын э, хөрөлс булчингуудыг цааруулчин аа тэгээд гэдэс давтрыг болохоор бас хөрөлс хөдөлгөөнөөс цааруулчаар ерөөсөө эцсийн хоол нь явахгүй цаашаа явахгүй болохоор юм идэхгүй болно юм идэхгүй болохоор турна тураал дорно ер нь тураал байдаг гаднаас нь арах гэдэг дээр би цаг алдвал тэр нүүрийн хэлбэр галбар нүд бүгд хөгжсөн байдал. За дараагийн систем болох тань зэрэг тэр доошоогоо явна шүү дээ. Орлогийн систем байж байгаа. Нөгөө чалах малах гэдэг бүгд алга болно. Ямар ч үр дүн байхгүй. Ямар нөлөө байхгүй. Ийм болчихно. Тэгэл том том зүрх зүрх судсан систем чинь нөгөө зүрхний чинь кристалл хөдөлгөө нэг сар мөчлөө хийж гарч байна. Цусны эргэлт модаал дархлаан байхгүй бол ингээл хэлдэг. Тэгэл унтаахаа байдалд унтан унтахтаа хаачмаагүй гинт төөлчлээ л дэрнэ. Тэгэл хаачмаагүй өнгөрөл нойроо барьж чадахгүй. Нойроо барьдаг эрцээр нь хагаа ичж чамж яад нойроо барих юм бэ? Гудамжинд нь гудамжинд шатан дээр бол шатан энэ тэн давжаан дээр бол давжаан дээр хохирал унтчих. Ийм байдалд хүрдэг ийм систем рүү давталдаг ийм таван том систем рүү давталчихж байгаа. Тэгэхээр маш аюултай байхгүй юу? яг энэ 5 том систем рүү товтолдог байдлын эрдэмтэд юу гэж үзэж байна гэхээр системийн үйлчлэгээ байхгүй болоод а фентанил өөрөө тэр опен юу тэр хероин фентанил тэр хятадын цагаан бол бүх өдөртлөгийг гартаа авдаг. Тэгэхээр тарих толгой эрүүл ажиллах гэж ямар ч өөр юм юм байхгүй зөвхөн харт амиг доод мэл ший. Өм тэр хүний өмнөөс шийдэдэг байна шүү. Тэгэхэр чи яриа нь авцалдаагүй, утга байхгүй, өнгөн хэлбэрийн цаатлын хүний гүн сэтгэлээ яриа шүүч байхгүй. Тэгэхээр тэр эфор состоян чинь эфор байдал чинь өөрөө өдөртэй очиж байгаа байхгүй мэдрэлийг гэхэд а гидс дотор системийг гэхээр зөвхөн фентанил өдөртнө. Тэрс гидс дотор биологийн систем байхгүй. Тэр оригинал тэр өөрийн натурал тэр системийн үйл ажиллагаа байхгүй зөвхөн тэрний гарт орчиж байгаа. Ингэхдээ зэрэг тэрийг татахгүй л бол тэрийг хэрэглэхгүй л бол тэрийг уухгүй л бол нөгөө тэр систем байхгүй болсон юм чинь систем эргэж иртэл хугацаа байна. Будан тэгэхэд тэр юмнуудны хямралд ороод гарцаагүй эргэл дахиад хэрэглэхээс аргагүй болдог байхгүй юу? Аа германод нэг гон хайдаг. Одоо манайх юуг хамаарл дасал аргагүй байдал юугаараа л ойлгоно тэрүүгээр ойлгоцгоо. Тэргүүгээр л байж чадахгүй болчтой. Ийм аюултай. Хөөс гэм байлээ манайх янз янзаар л нэрлэлтийн байлээ. Тэгээ тэрийг бүр ингээд олон төмний дунд ингээд цоорхол маяг тийм ухуулга явцсан. Ямар ч хар тамхи биш штэ. Эм штэ. Эм эм чи зөвшөөрөлтөй байдгийн штэ гэл ингээд ээлтэй ухуулга бол маш хүчтэй, маш том мөнгө хайж тэр ухуулгыг ингээд хийж идэг ийм юм байдсан байна. Тэгээд дэлгэрэнгүй ярих цаг бол бас олдох гарахгүй альтайг олголоод авчлаа тэгэл маш том том нийтлэл дүгнэлт юм л гэдэг юмнууд гаргаж байгаа байлээ тэр Америкт байгаа төвн. За ингэж л хэлий та тэгээд тэр яаж эцэгчд яаж таних вэ гэдэг төвчлж цаг алдах нэг үү. Ерөөсөө ийм байдалд орцсон байж магадгүй гэдээ одоо надад ирж байгаа энэ мэдээллүүдээр л маш олон ээжүүд санаа зовх юм ба. Каравана өгөөд ийм болчлоо. Тийм болчлоо. Энэ ямар өвчин тусч ба. Ийм байгаагүй шүү дээ миний хөө. Миний охин гэлийг гэх. Би бол дотроо мэдээд байгаа хгүй тэр. Тэгэл тал хийтлээ танай хөгц нь хар тамхинд орчтыг гэлтэй биштэй гэж одоо. Тийм байхгүй шүү. Тэгээд залуучууд их цугладаг, залуучууд та найзалдаг, үерхдэг тэр улсуудын улсуудын одоо яах хэрэгтэй, судлаад үзэх хэрэгтэй. Одоо манай ч нэг залуучууд энэ ер улсын шаардлага тавиад байгаа нэг залуучууд байгаа юм байна шүү дээ. Тэр нэг Украиныг дэмжиж гэдэг юм уу? Юу гэдэг өөр өөр янз янзын шаардлага гэж. Тэд нар чи яг тийм залуучууд байгаа байхгүй юу? Яг тэр Америкийн тэр тэрэнд орцсон гол зөв цөм цөм гол эпицентрч Америк байгаа байхгүй юу? Харин Америк өөрөө тэр үдэг тэнцэд гэлчлээ. За тэгээд тэд нар яаж тэдний ямар байдг вэ гаднаас нь харахад гэхээр нэг царай бол яг цаас шиг цай. Нэг тийм манайхан манай хөгчл ярьдагтай өгөр цайчаа гэлдэг. Тэгтээ өгөр царайлж. Яг тийм нэг тийм сонин сонин цагаан зүгээр нэг гой натурал цагаан биш тийм нэг өгөртөө маягийн цагаан бол царай. Энэ бол гарцаагүй. Ягаад гэвэл хялгсан сүтсний эргэлтийг хаачих. Миний төрөний хэлсний процессор гөрөлс хөдөлгөөр нь алга болчихж байгаа. Ийм. Хоёр. Нүдний тооцоо хөхөрн хар биш. Хар бол дархлаа нэг байдаг. Ингээд нэг чирнэл төрхцэн чимш хөх цэнхэр цэнхэрч гэмээр юм уу? Тийм цайвар цэнхэр тийм тол нүдний цагтагаа даавар ингээ гараад ирдэг. За дараагийн шинж тэмдэг ерөөсөө турна, жин алтан. За дараагийн шинж тэмдэг тийм байгаагүй миний хөөх охин гэдэг шиг тийм цочмог цочмог сонин сонин сонин чих юм одоо солиотой чих юм тийм яриа ярина үгэн цөөрн гэхэд ийм шинжилгээнүүд байд юм байлээ тэр энгийн эцэг эхчүүд зориулсан зөөлөмж гэдэг дээр гарч ирсэн тийм нүд байд юм байлээ тэрийг товчгоор хэлчихэ за баярлаа тэгэхээр энэ багийн дугаартаа бид хурамчмын талаар үзэгчтэй мэдээллийг хүргэлээ. За дараа дараагийн дугаарт ч гэсэн яг энэ хурамчмын мэдээллийг үзэгч та бүхэнд яг үргэлжлүүлэн цуурлаар хүргэсээр байх болно. Тэгэхээр манайхан өвчин хамдаах эмийг миний өвчин одоо өөртөө тохиолдож байгаа тулгараад байгаа тэр өвчин зовоороо мартахын тулд хэрэгэлдэг. Гэхдээ бид өнөөдөр өвчин хамдаах эмэнд бас болгоомжтой хандах хэрэгтэй болж байна. За өвчин хамдаах эмийг удаан хугацаанд хэрэглэх нь зүрх судас төв мэдрэлийн систем, за хоол боловсруулах систем сөргөөр нөлөөлдөг байна. Ингээд эрэх дугаараар эрэх болцъё. За баярлалаа. Тэгээд энэ өвдөлт хамдаах эмийг бүлэр нь хэрэглэхгүй л байх нь зөв л дөө. Тэгэхээр бүр аргаа ядвал ядаж хандсыг нэг хэрэгжээ. Тэгээ дэвчил хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ хүүхдүүдэд бас багаас тэгээ сургач хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ ялангуяа анилгийн тэр анилгетикийн группийн юмнууд бол ерөөс хэрэгж болохгүй. Тэр дотор ч л э, тэр э, фентанил яваад байгаа байхгүй. Опиумч, героинч ялгаагүй л хартай юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ юмнаас л эцэгчүүд өстой хамгийн их болгочлох зүйл энэ юм байшгүй л гэдгийг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн гол зориг мэдээ. Нэг гол агуулга юм л ба. За баярлалаа. За баярлалаа.